À l'âge de 16 ans, quand j'ai entendu Sonic Youth pour la première fois, ça, a tout changé pour moi. Ah, parce que avant Sonic Youth, la guitare, c'était une guitare rock. Et ça, c'était un, monde à part, hein, quelque chose de complètement différent. Je pense que c'est le groupe le plus important sur notre son, je Le groupe euh, qu'on voulait être, mais qu'on ne pouvait pas être. Ah, waouh ah, Ben voilà, voilà. ça, c'est un bel On n'a pas ça avec un MP3, hein <laughs> Yeah.